Efecto Eco es un movimiento digital que busca fomentar la libertad de expresión y replicar la voz de los venezolanos en la calle. Nace a partir de la preocupación de los comunicadores y artistas que quieren darle voz a aquellos que no tienen medios que los representen. Nace en México, pero es para todo el mundo. Si quieres ser parte, solo toma una opinión, una idea pertinente que encuentras en la red social y haz eco de ella. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.